ਕਦੇ ਮਾਰਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਕਰ ਪੇਰਾ ਕਰੇ ਉਹ ਕਬੂਲ ਬੇਨਤੀ ਕਦੇ ਮਾਰਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਕਰ ਫੇਰਾ ਕਰੇ ਉਹ ਕਬੂਲ ਬੇਨਤੀ ਕਦੇ ਮਾਰਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਕਰ ਫੇਰਾ